Minsan may tanong ako sa sarili Kung bakit di kita kayang mahalin Ako rin naman ay taong nagkakamali pala mute Kung pwede isa lang, bakit hindi? Daan ang panahon, ngunit wala pa rin Hindi ko napansin na goma uli This is gonna last? mabawi ang sakit ng damdamin Isisigaw mabawi ang sakit ng damdamin Ayoko na sana itong mauli Pero bakit maraming sikot ang pag-ibig Kung pwedeng kuryente ang pag-ibig Na pwede kong patayin pag ayaw ko na patagal